你坚持着说要走，说他比我要温柔。我明白你的追求，终于安静放了手。情歌听多了难受。 仿佛在揪着伤口，夜里单丝的守候，眼泪在为你颤抖。想继续来证明这不是场游戏，却被抗拒，怎么都是多余，我如何面对自己？ 走进我生命，却又转身离去。爱不可能由一个人进行，我接受你的决定。 证明这不是场游戏，却被抗拒，怎么都是多余。我如何面对自己？你走进我生命，却又转身离去。爱不可能有一个人清醒，我接受你。 更好。 相信你有更好的生活，我会在心里默默的为你而执着。毕竟我们也曾深爱过。 你坚持着说要走，说他比我要温柔。我明白你的追求，终于安静放了手。